όλοι. Ακόμη το πάλι στραβά, είσαι πολύ τρομακτική, αλλά με έναν πιο ακούσιο τρόπο. Όπω όταν επιμένει να αποχαιρετά όλα τα λούτρινά σου ακόμα και όταν έχει αργήσει. Πώ τολμά! Η ώρα του αποχαιρετισμού είναι χρόνο που βρίσκουμε, όχι χρόνο που σπαταλάμε. Δεν είναι στη φύση σου να είσαι τρομακτική, είσαι όλο ζάχαρη, χωρί αψάδα. Ορίστε, έχω τόσο πολύ αψάδα που οι πιπεριέ τσίλιο μπροστά μου. Λένε, όχι, η μολυβακή, η τρομερή αψάδα που έχει με κάνει Ω, θα σου δείξω, Σκράτς! Θα σου δείξω! Τώρα θα γυρίσεις για να αποχαιρετήσεις τα λούτρινα ή όχι. 30 δευτερά πολύ, αλήθεια. Mm είμαι έτοιμη, Σκράτς! Σήμερα το αισθάνομαι. Η αψάδα ξεχυλίζει. Ε, ναι, εντάξει, γιατί δεν ξεκινάς με το μαλακό. Από, ε, εκείνο το μωρό, ας πούμε. Ε, να τρομάξω ένα μωράκι τι, όχι. Αν δεν μπορείς να τρομάξεις ένα μωρό, ε, τότε είχα δίκιο. Δεν είσαι καθόλου ντοματική. Τοματική. Τοματική. Α, ξέρεις τι εννοώ. Ε, εντάξει. Ετοιμάσου για μεγάλο τρόμο, μικρέ φασκιωμένε. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Συνέχισε. δύσκολη, μα θα κάνω baby-sitting το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τέλο πάντων, αυτό ήταν πρόβα. Τώρα είναι το αληθινό. Γράφουμε ενώ περπατάμε. Ο μικρό τη θέλει, την τρομάρα του. Λοιπόν, τώρα, αυτή είσαι εσύ. Ποια εννοεί, το φιλί ή μήπω αγκαλιά. Πάντα το περδεύω, γιατί σταυρώνει τα χέρια σου έτσι όταν πα να αγκαλιάσει κάποιον και. Δεν έχει σημασία! Όταν το ακόμη περάσει το δέντρο, πετάγεσαι και. Όχι, Επτά εβδομάδες κάνω τζούντο. <laughs> Γεια έλα πάλι. Παραδίνομαι.